Всім привіт, ребят, з вами я Влад. І сьогодні я вам розкажу, що робити, якщо у вас на Windows 11 нема кнопки Wi-Fi на ноутбуці. Для цього ми заходимо в настройки, і якщо у нас тут пусто, ось мережі та інтернет, додаткові налаштування мережі. У мене тут є ось кнопка Увімкнути. Якщо я нажму її, то увімкнеться оцей адаптер. У вас може бути так само. І якщо ось це зробили, то все хорошо. Тепер другий спосіб. Заходимо в диспетчер пристроїв. Заходимо в ваш оцей Wi-Fi. І ось його пристрій вимкнути. Тут теж його можна увімкнути. Але якщо у вас він світиться отако, з отакою жовтою знаком восклицання, то вам треба отако зайти в драйвер, відкотити драйвер. Після цього е, нажимаєте відкотити. І після цього у вас точно з'явиться Wi-Fi. Ось у мене була ця історія. Мені, е, коли я грав Roblox, мені випала ошибка з Thread Stuck in Device Driver ще з відеокартою. Синій екран смерті. Після цього, після перезагрузки, у мене перестав робити Wi-Fi. Я так зробив, відкотив і все заробило. От зараз я вимкнути пристрій. Все. Тепер пристрій працює належним чином, і Wi-Fi появився. Ладно, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!